さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですラハンもいますはいロハンですロハンですはい今日は今日私たちすごいバタバタしてて、はい、夜のロハンの離乳食の準備ができなかったんですよ すいませんでちょうどストックも切れちゃっててどうしようと思って近くのベビーフード専門店があってそこのベビーフードを今日は買ってみましたなんかオーガニックで作ってる手作りで作ってるものなので、はい、まあ、一応安心かなと思って今日買ってきてみましたこういうねこういうものなんですけど、中にも何がそう中に今日買ったのはこぐまオートミールチーズっていうもの 小熊オートミールチーズもう我慢できないよ我慢できないごめん早くあげる早くあげるで一応いろいろ入ってるのお米、はい、もち米さつまいもさつまいもオートミールオートミールチンゲン菜チンゲン菜チーズチーズ全部国内産国内産と、ねえ したい2段二段けですいらんいらんはい、はい、お水からいきます麦茶麦茶すみませんすみませんまずこの ちなみに初めてですそうなんですあのでも材料はほとんどあのロハンが食べたことあるものなので大丈夫かなと思うすごい食べるじゃん普通赤ちゃんってこんなんですか他の赤ちゃんあんま見たことないのでもうロナしか見てないからもう普通こんなんかなと思ってこんなもんですこんなもんやなこんなもんやな こんなもんやんな美味しいんだねルハン美味しいどうルハン激しくなるわけなりアウトああああのじゃあちなみにこれは全部あのユギの。 なみにこれはあの全部ユギノンですそうみたいなんですよジムジムジムジムジムしてるねおむついきます水が一番好き水めっちゃ飲むからね、うん、この子、うん、こんなに水飲んでいいかなぐらいにこんなに水飲んでええかなぐらいにええー、のこんなに水飲んでええのぐらいに 床ぐらい飲んでんだよ最近あ分かったごめんなさいあんまりいいのはどうこんにちはってどういうこんにちはなんか水あげるときは完全もうめっちゃオープンするじゃない口すぐでもなんかコアあげるときあんまなんか「うん」ね嫌だ 嫌だってことですよねこれね多分まあなこれ見てうわーうわー何これこれうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわー食べてみるおいしいおいしいえめっちゃ優しいおいしいおいしさやんこれおいしい優しい美味しいとかなんか味薄いけどさもちろん 美味しいねなんかなんていうかめっちゃ優しい薄い小熊中いいかもね <laughs> 美味しいローマンこれ食べるよ食べてよ食べてよ美味しい美味しいうんあお母さんね、お母さんだお母さんお母さん出たああ出た出たよかったねあ出た出たよかった苦しかったね 嬉しかったねあーコックンコックンああお上手上手上手うんえー、えー、えー、えー、えー、あー 你干嘛呀？你干嘛呀？你干嘛呀？